Bonjour Masnash namhlanje senza u-L L logo shape so iyona le ubona la uh senza ama vision now 3 like if ukhona ithandile ungawa-downloada from kuwebsite yethu i-full video uzoyithola ku-youtube yabo ya ulandele i-movement kube mnandi kube mjojo ngithanda novo msengiyaphuma danko